زن خير الله يغني أو يدل فساد في دارين سكت من زن خير الله يغني أو يدل فساد في دارين سكت من زن خير الله

ليس من الغداء والأحباب الدر أنه من الوهاب ليس من الغداء